नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि किसी भी स्टाफ की किसी भी एम्प्लॉय की एक गोल्ड लोन कंपनी में क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए और किन चीज़ों को वो पूरा करके अपने आप को और कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है नंबर एक तो सबसे पहले जो कंपनी का मेन फोकस होता है वो जूनियर असिस्टेंट होता है कस्टमर जब किसी भी कंपनी में फर्स्ट प्रवेश करता है तो उसके जो डायरेक्ट डीलिंग होती है वो एक जूनियर असिस्टेंट से होती है यानी कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट से होती है अगर वही फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा कस्टमर के ऊपर सही चला जाए तो कंपनी की जो इमेज है वो एक कस्टमर के ऊपर अच्छी बनी रहती है अगर जूनियर असिस्टेंट को सभी स्कीम्स के बारे में पता है अगर जूनियर असिस्टेंट को कस्टमर से रिलेशन के बारे में पता है अगर जूनियर असिस्टेंट को ईएमआई e की फुल जानकारी है तो वह किसी भी कस्टमर को काफ़ी आसानी से इम्प्रेस कर सकता है और कंपनी में लोन लेने के लिए उसको एग्री कर देता है इसके साथ अगर हम दूसरी तरफ ध्यान दें कि और क्या क्या ड्यूटी है एक स्टाफ की यानी उसको सबसे पहले गोल्ड की प्योरिटी नंबर एक नंबर दो इसको गोल्ड की प्योरिटी और के इन दोनों चीज़ों के ऊपर मेन फोकस होता है एक बिजनेस असिस्टेंट का अगर वह K Y C gold purity check करता है तो वह किसी भी कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकता है कि उसका के वाई सी ऐसा है और उसके गोल्ड की इतनी प्योरिटी है इतनी वैल्यू बनती है तो बड़ी आसानी से कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा इसके साथ ही उसको स्कीम्स की भी जानकारी होनी चाहिए स्कीम्स अगर कस्टमर दो महीने की स्कीम चाहता है तो उसको दो महीने की स्कीम दे दो अगर वो छः महीने के लिए स्कीम चाहता है तो उसको छः महीने की दे दें उसको क्लियरली होना चाहिए कि 180 दिन ही काउंट होंगे अगर स्टाफ को नॉलेज ही नहीं है स्कीम्स की उसको अपनी ड्यूटीज़ का ही नहीं पता तो वह किसी भी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा इसीलिए एक स्टाफ अच्छा स्टाफ वही है जिसको नॉलेज है धन्यवाद दोस्तों